काय सांगाल आपण गेल्या सहा महिन्यापासून आपला आणि सुनील पाटलांचा संबंध आहे तो संबंध आपला कसा आहे आणि नेमकं काय प्रकरण घडले सर संबंध असा आहे मी त्याला अठरा एकोणीस मध्ये पैसे दिलेले होते काही कामानिमित्त मी टोटल आम्ही दोघं मित्र मिळून पस्तीस लाख रुपये दिला सुनील पाटीलला पस्तीस लाख रुपये दिले होते आम्ही दोघं मित्र मिळून अठरा एकोणीसमध्ये पण मध्ये ते काम झालं नाही मध्ये लॉकडाऊन झाला लॉकडाऊन झाल्यानंतर आता गेल्या सहा महिन्यापासून मी त्याच्या मागे चांगला लागलो होतो पैशासाठी मी त्याला एक मिनटंही सोडत नव्हतो काय नेमकं मग आपण एवढे दिवस आपण आता मुंबईत आपण सोबत होतात हो. काय नेमकं बोलणं त्यांचं काय प्रकरण आहे बरोबर बरोबर तो कंटिन्यू मुंबईत नव्हता कधी अहमदाबाद राहायचा कधी सुरत राहायचा कधी नवी मुंबई राहायचा कधी बॉ मुंबईत राहायचा हे मी त्याच्या मग गेल्या दीड एक महिने एक दीड महिने मी द ललितला बी होतो त्याच्याबरोबर काही दुसऱ्या एक दोन हॉटेलला बी होतो पण खरं प्रकरण जर झालं ते सत्तावीस नऊ नंतर सत्तावीस नऊला माझ्या नावाने एक रूम बुक होता फॉर्च्यून म्हणून हॉटेल आहे इथं वाशीला आणि एक रूम किरण बानुशालीच्या नावाने बुक होता ज्यावेळेस सात साडेसातला म्हणजे असंच काहीतरी वेळ आहे त्यावेळेस एक जाडी मुलगी आहे आणि मणीच बानुशाली हे फुल नशेत आलेले होते आणि दुसरा रूमला मी आणि मी आणि गोसावी के पी गोसावी आणि परत सुनील पाटील भाऊ आम्ही एका रूमला होतो त्यानंतर काही एक दोन तासात मनीष बानुशाली त्या रूममध्ये आला नशेतच होता आल्यानंतर सुनील पाटीलची पप्पी घेतली भाऊ सुनील पाटीलला भाऊ म्हणतात तुर्प बहुत जल्दी उठो अपने को अभी अहमदाबाद निकलना आहे बडा गेम हो गया बडा गेम आ गया असं बोलून बसलो मग मी मध्येच बोललो भाऊ बडा गेम म्हणजे काय हे म्हणजे आपल्या आयराणी भाषेत भाऊ बडा गेम म्हणजे ते त्यांचे ओढत येते आपल्याला काय घेणं देणं नव्हतं ते म्हणे तू इथंच थांब आम्ही जातो पण त्या दिवशी रात्री लगेच ते सर्व खाली उतरले एका गाडीत के पी गोसावी सुनील पाटील आणि ड्रावर गेले ती गाडी होती इनोवा त्याच्यात पोलीस नाव लिहिलेलं होतं कॅप होती ते निघाले तीन हजार नंबर होते ते निघाले आणि दुसऱ्या गाडीत मनीष बानुशाली आणि ती जाडी मुलगी निघाले मग मी थांबलो रूमवर मग अठ्ठावीस तारीख एकोणतीस तारीख मी सुनीलशी बोलत होतो भाऊ पैसे देतो सुनील बोलत होता दोन दिवसात देतो तीन दिवसात देतो म्हणजे नेहमीप्रमाणे जसं कायमचं चालू होतं त्याप्रमाणे नेहमीप्रमाणे बोलत होता तो दोन दिवसात तीन दिवसात पण विषय असा आहे मग दोन तारखेला त्याला विजू नाना सकाळी तुला पैसे मिळून जातील तू झोप आरामशीर तोपर्यंत मी टी व्ही पाहिली नव्हती काहीच पाहिली नव्हती मग सकाळी सात साडेसातला मनीष भानुशाली माझ्या रूमवर आला नाना उठो नावो जल्दी तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे मग आंघोळ पाणी करून आम्ही साधारण साडेआठ नऊला तिथून निघालो निघाल्यानंतर आम मग तो मुंबई साईडला निघालो पण तो निघाल्यानंतर गाडीत जे बोलत होता ते मी पूर्णपणे ऐकत होतो आणि सर्व महाराष्ट्राला भारताला मी तेच सांगतोय मी जे ऐकलं ते पुढे भारतात मांडतो काय नेमकं काय त्यांचं संभाषण चालू होतं आणि या प्रकरणामध्ये आर्यन खानला कशा प्रकारे अडकवण्यात आला आहे असं आपण म्हणतो नाही काय नेमकं प्रकरण आहे ते प्रकरण आर्य खानला अडकवलं गेलं या प्रकरणात ते मनीष बालुशालीच्या तोंडी पण ऐकलंय आणि सुनील पाटीलच्या तोंडी बी ऐकलंय काय नेमकं काय बोलले आहेत ते नेमके संदर्भात सर्व प्रकरण काय बोलले आणि वानखेडेंचं नाव त्याच्यामध्ये आलं नाही वानखेडेच्या साहेबांचं नाव असं आलं त्या रस्त्यात रस्त्यात दोन वेळा हा बोलला होता कोण मनीष भानुशेली वानखेडे सातशे बहात विक्या वानखेडे बात बहात विक्या पण डीलचं त्यांची पूजा मॅडम श्याम डिसुजा सुने एक डीलचं यांचं चालू होतं अठरा कोटी पंचवीस कोटीमध्ये होगा तर अठरा मी क्यू हुआ फिर पच्चीस पचासी क्यू मिले बाकी पैसे आवाला हो गया रिटर्न क्यों होगा के पी घोष आहे की एक शेल्पी घोष सब सत्यानाश होगा सर ते पूर्ण मी ऐकलं आहे त्या दिवसात काय नेमकं आता याच्या पुढे तुमच्या आता मध्यंतरी तुमचं सुनील पाटलांशी काही संभाषण झालं हो झालं संभाषण आहे त्यांनी तुम्हाला सांगितलं आता नाही मला संभाषण परवापर्यंत चालू होतं त्याचं मी चार ताले मला त्याने शिवीगाडी केली तू का ट्रीटमेंट दिली तू आपल्याला चूप बसायला पाहिजे होतं मला शिवीगाडी केली परवा त्याने म्हणतो बाई जे सत्य ते सत्य मागले माझे पैसे गेले तिकडे गांडीत तुम्ही काय कांड केलं आम्हाला माहिती तू आतापर्यंत तू जर सत्यवादी ते समोर जा ना तुझं नाव येतोय तू समोर का येत नाही तू आतापर्यंत समोर का येत नाही या सर्व प्रकरणामध्ये आता आपल्याला जर कधी या तपास यंत्रणाला मदत करायची असेल तर नेमकं तुम्ही कशा पद्धतीने त्यांना मदत मी मदत करण्याला मी जे ऐकलं ते सांगितलंय त्यांना माझ्याकडून जी मदत पाहिजे ती अर्धी रात्रीला मदत करेल केव्हाही पोलिसांनी मला कुठेही बोलवलं जिथं बोलवते तिथं हजर राहील आणि जे मला माहिती आहे ते त्यांना डिटेल देईल आणि या सर्व प्रकरणामध्ये आर्यन खानला अटकवण्यात आलं आहे का असं काय तुम्हाला वाटतं हो माझ्या तर शंभर टक्का विश्वासाने सांगतोय आर्य खानला अटकवलं गेलेलं आहे कारण की ते स्पष्ट दिसतंय आपल्या मीडियाने पहिल्या दिवशी पाहिलं आपल्या मीडियाने तीन तारखेला पाहिलं आरोपी कोणाच्या ताबात होते कोण पाहत होतं कोण काय कसं चौकशी करत होतं काय चालत असं सर हेच सगळं